Okei, tässä ollaan nyt Euroopan parlamentin vissiin lehdistökeskus vasemmalla akkreditointisentteri tai jotain vastaavaa. Ja tämä on aika makea paikka täällä, niin tota pystyy, pystyy, pystyy tota kävelemään ihan parlamenttitalon vieressä ja missä ei enää aitoja eikä mitään asistettuja vartijoita. Tuossa on nämä puisto. Sinne ei ei näytä olevan julkinen paikka, että se kuuluu parlamentin oman työtilaan. Jatketaan kävely.